Siamo in compagnia di Ottaviano Borgonovo, coproprietario di Misura M. Eh, Ottaviano, eh, puoi raccontarci qual è il mood che vi ha ispirato per questo spazio espositivo? Allora, quest'anno Misura M dà continuità a un progetto iniziato già l'anno scorso, proponendo ehm, questo lifestyle eh, più elegante e borghese e quest'anno lo fa adibendo uno stand eh, modi villa mh, mm, viene caratterizzato appunto lo stand da questo giardino d'inverno che eh, unisce un po' questi due ambienti eh, living che vengono proposti e mm, quest'anno appunto viene proposto un eh, mood eh, unico, dettato anche appunto da una cromia più omogenea da parte dei colori e dei materiali che vengono proposti, col tentativo appunto di dare l'idea di questo mood più eh, lifestyle, più borghese ed elegante. Parlavi di materiali, quali sono i principali utilizzati nelle nuove collezioni? Sì, allora per raggiungere i materiali proposti sono stati utilizzati da una parte dei materiali più ricchi come dei marmi, abbiamo anche proposto dei marmi nuovi tipo il marchigna, delle essenze, c'è anche un'essenza nuova come l'olmo grey, eh, laccati lucidi, metalli, e anche vengono utilizzati dei materiali più tecnici tipo effetto pelle, effetto metallico. Ehm, inoltre è stato utilizzato moltissimo vetro e ehm, moltissimo mh, mm, luce e, con il fine di ricercare attraverso questi giochi di trasparenza e luci una tecnicità più elegante e raffinata. Il vetro sembra essere appunto tradunion tra quello che è lo spazio giorno e l'area notte. Sì, infatti quest'anno ehm, riproponiamo Palo Alto, una cabina armadio più sofisticata, caratterizzata dal fatto di poter essere sia in legno sia in vetro, grazie all'utilizzo di, di, di, alcuni fianchi telaio, derivati da una trafila brevettata a misura M. E, ehm, sono stati proposti degli, degli aggiornamenti per esempio come il, la possibilità di adesso fare anche il modulo angolare completamente in vetro, quindi con schienale in vetro, spalle centrali in vetro e anche una serie di attrezzature interna derivanti da dei ring, quindi del, degli elementi, dei ripiani telaio, anche essi con la possibilità di essere o in vetro o in legno. Questo stesso concept è stato portato anche le, su, nella zona giorno attraverso l'estensione del sistema crossing, il sistema crossing è un sistema libreria che è stato ampliato con la possibilità di avere oltre dei fianchi legno anche dei fianchi dei ripiani vetro e anche in questo caso è stato curato molto il posizionamento e l'utilizzo dell'illuminazione. Citavi Crossing che è non a caso uno dei vostri best seller. Sì, appunto Crossing, uno dei nostri prodotti best seller eh, gli abbiamo apportato degli ulteriori aggiornamenti che prendono ispirazione da un altro sistema di misura M, il sistema Urban, caratterizzato da una leggerezza intrinseca del prodotto e appunto questi aggiornamenti sono una serie di eh, griglie che vanno a destrutturare e ad alleggerire quello che è il sistema libreria crossing. Eh, la firma che segna appunto tutte queste innovazioni e queste novità è quella dell'architetto Lipparini. Sì, Mauro Liparini eh, che, che ci ha aiutato anche nel, nello sviluppo e nella progettazione dello stand è anche la, la, la mano che ha disegnato i prodotti di, di quest, della collezione di quest'anno non solo della zona giorno ma anche nella zona notte, infatti eh, Misureme quest'anno porta eh, due nuovi letti, un, eh, un, letto timeless, molto elegante, classico, tradizionale, ehm, quindi dalle linee pulite, imbottito con contenitore, e invece un altro letto eh, più eh, sistema, caratterizzato da un sommier che ehm, viene messo su una boiserie già presente nella collezione misura M ma che viene ampliata di materiali, infatti viene ricoperta da una, da una copelle imbottita che ha la funzione appunto di testata di questo, di questo letto. Si può quindi dire che questa vostra nuova progettualità si è volta all'ambito contract? Sì, assolutamente. Infatti già l'anno scorso, nel 2015, Misura M ha avviato una divisione contract che sta contribuendo molto bene allo sviluppo dei mercati Misura M, eh, soprattutto mercati asiatici e americano. Quali sono quindi i prossimi passi di Misura M a livello internazionale? Sì, diciamo, i nuovi mercati emergenti, eh, molto interessanti per quanto riguarda misura M, sono un mercato africano, eh, un mercato sudamericano e poi anche un altro obiettivo molto importante è quello di andare a concretizzare sempre di più quel lavoro già avviato nei mercati asiatici, soprattutto nella fattispecie il mercato cinese. Già nell'ultima parte del 2015 e questa prima parte del 2016 eh, si sono già avute eh, tre importanti aperture di punti vendita e di collaborazione che appunto vanno a ehm, ampliare eh, quello che è la clientela di misura M nel, nello scenario internazionale. Perfetto, benissimo, grazie. Grazie mille.